Mon tant mes gentils compagnons, ils ont perdu la vie, héros et héros Où est ce duc d'Autriche Il Adieu, adieu, Salin, Salin, c'est Besançon. Il a vu de bonne, là où les bons vins sont. Les picards, les Ombres, les flancs, les paillerons. Quatre rues Bastard Lapin, ou bien Bastu ou bien Bastu